したレイありがとうございましたどうもありがとうございました日立国に大五連さんありがとうございました青谷さんからお金いただいているのでぜひお受け取りください